Tym razem wyrwaliśmy się z wielkiego miasta i pojechaliśmy na prowincję. Nie po to, żeby podziwiać lokalną roślinność i architekturę, chociaż jest co podziwiać, ale po to, żeby dotrzeć na imprezę przedweselną kuzyna Emi. I tak sobie jedziemy tutaj, podziwiamy palmy, budynki, aż w końcu docieramy gdzieś na południowe wybrzeże Wietnamu i wita nas mniej więcej taki obrazek. Impreza była ciekawa, bo łączyła różne style. Rodzina panny młodej to katolicy, więc e, obserwowaliśmy totalną mieszankę zwyczajów, obrzędów i zabaw. Zabawy polegały głównie na śpiewaniu, ależ oni śpiewają. Masz, macie wrażenie, że praktycznie każdy z nich to profesjonalny śpiewak z wyćwiczonym głosem. Tutaj jak widzicie taka niewielka impreza, 3,5 setki osób, może 4 setki osób. W każdym razie siedzieliśmy, jedliśmy różne rzeczy, które miały oczka, nóżki. Na szczęście przy stole było parę osób, które wiedziały co z tymi oczkami i nóżkami zrobić przed zjedzeniem. A tu wracamy. Bardzo męczący dzień. jeżdżenie po wietnamskich drogach nie należy do specjalnie przyjemnych, jeśli chodzi o sam komfort jazdy. Wyzywiczek obiecywał, no to pokazujemy Wam skuter. Ten czerwony z dużą liczbą napisów Honda, co sprawia, że jesteśmy względem niego coraz bardziej podejrzliwi, to nasz. Znaczy jesteśmy podejrzliwi, że jest po drugą. <laughs>